اليوم من بعد سنة من الانفجار من دون محاسبة وبظل انهيار تام وإرهاق تام كتير ناس بعدها عم تعاني من آثار الصدمة وبعد ما حدا تعافى بعلم النفس بنحكي عن الاضطراب ما بعد الصدمه يلي هو ال PTSD بس هيدي هيدا النموذج او هيدي هيدا المصطلح بنلاقيه آه، انه بنستصعب انه نقدر نطبقه على الواقع اللبناني لانه الواقع اللبناني ما في شيء اسمه ما بعد الصدمه فالواقع اللبناني هلا اليوم هو آه، وضع صدمه آه، مزمنه دائمه وعباره عن عده صدمات متكرره بتاريخه وبواقعه الحالي الصدمة النفسية ممكن تولد عدة عوارض آه، جسدية عاطفية وفكرية آه، منها آه، انه الشخص بيصير بيتوقع انه هيدي الحادثة حترجع تصير بيصير بيرجع بذاكرته على هيدي الحادثة تكراريا او بيصير بتأثر على مزاجيته بازدياد القلق بازدياد الخوف الشعور بالذنب لانه هو نجي وغير هو نجي وغيره لا وهيدا ممكن يولد تهرب من الحادثة آه، وتهرب من المشاعر السيئة اللي هي آه، آه، معلقة بهيدي الحادثة فالمرحلة الطفولة هي مرحلة نمو هائلة مرحلة نمو جسدي عاطفي فكري so so, وإذا صار في صدمة بهيدي المرحلة ممكن يصير في تأخير نمو هلا بالشباب كثير مهم آه، فكره الهويه الاجتماعيه so وقت يصير في صدمه للشاب اللي يمكن اول مره او اذا مثلا اللي هلا الانفجار الفور كان اول صدمه جماعيه هو عاناها او حس فيها هيدي ممكن انه تخلق عنده نزاع داخلي عن آه، هويته الاجتماعيه عن فعاليته بالمجتمع عن آه، مستقبله بالمجتمع هو شو عن شو مستقبله اصلا والجيل الحرب جيل الكبير يلي صار معانا اكثر من <laughs> منا كثير صدمات جماعيه آه، ممكن انه آه، كمان العقل والجسم آه، بيصيروا بيتعاطوا مع الصدمات بطريقه مختلفه حتى يقدروا انه يضلهم صامدين او عايشين الحاله السياسيه فهون بصير في مثلا مصطلح تمسحنا هذا كمان يمكن بيخلق شويه نزاع بين الاجيال فكل جيل هو عم يتعاطى بالواقع بطريقه مختلفه وبده الجيل اللي قبله او الجيل اللي بعده يتعاطى بنفس الطريقه مثل ما نحن اليوم وابتين آه، صدمة الحرب الأهلية من أهلنا ممكن أنه نحن نورث الصدمات اللي نحن هلأ عم نعيشها للجيل اللي جاي مشان هيك كتير مهم أنه نعمل مساحات نقدر أنه مع بعض نستوعب ونتعامل مع هول الصدمات كرمال ما نورث الجيل اللي جاي آه، صدماتنا وصدمات أهلنا كمان على الصعيد الفردي في طرق مختلفة انه تقدر آه، او يقدر المعالج النفسي يساعد الشخص انه آه، يحدد ويسمي المشاعر يلي هي متعلقة بالصدمة ويقدر يسيطر عليهم ويرجلجهم حتى يقدر يرتاح نفسيا من هيدي العوارض بس المشكلة هي انه تحسين الصحة النفسية على صعيد جماعي مش حيزبط من دون ما يصير في آه، تحسين الواقع الاجتماعي السياسي حاليا وهيدا ما حيصير من دون تغيير سياسي والتغيير السياسي مش حيصير من دون تنظيم سياسي والتنظيم السياسي بده طاقة قدرة على تحمل الواقع اليومي فينا نخلق مساحات جماعية آه، فكرية آه، علمية فنية سياسية حتى الناس تقدر مع بعضها آه، تشتغل أنه تستوعب وتتجاوب مع هيدي الأحداث آه، وهيدا ممكن انه يولد آه، احساس بالفعاليه او احساس بنوع من الصمود او المقاومه ضد هيدا النظام اللي هلا موجود قدامنا اليوم وبنقدر نوصل لتغيير سياسي هو اللي حيوصلنا لتحسين صحتنا النفسيه على صعيد الجماعي